Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mini World a la hora Creepypasta. Hoy contaremos la historia de Ignacia Aguilar, de Quirino y la, historia, y la historia de los colegiados. Sin más por el momento, comencemos. La historia de Ignacia Aguilar de Quintino dice que, que aquella mujer era, era epiléptica. Sufría de ataques epilépticos que le duraban de 24 a 48 horas. Un día un día le dio muerte aparente. Sus familiares pensaron que habían muerto, así que le, rezaron y le enterraron. Pero después que nace Aguilar de Quirino despertó, y gritó lo más fuerte que se pudo, pero nadie la oyó. Sus gritos de, desesperación eran los siguientes. ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡Fui enterrada! seguro de que había una casa en, eh, las inmediaciones de, de la selva. Federico a lo cual respondió firmemente que sí, É vinagre. decidieron salirse de esa casa. Pero cuando empezaban a, cuando empezaban a salirse de esa casa, un genio